Saluton carai. Ien uh, nia antau medito. Ciu taga. Por ni. Mi volas hodia udanki el core. Irek el la podcasto Varsovia Vento pro la affabla invito partopreni la specialan donatsan el sendon quiu estas la numero uh, eh, cent quardec hoc, facte, ocase de la Zamenhof attago ciara. Ciu estas compreneble tre speciala vole ne vole pro la speciala iaro che uni ciui travivas. Mi estas heime, mi havas nome, nova in lumoin por mia uh, ni diru granda chambro de la de la domo kai mi gioias pro tio kai iom pos iom mia appartamento prenas mia in traitoin kai mi tre gioias pro tio do anca mi joyas che mi finis exameni hierau kai hodiau mi vere riposis kai bone do mi lasas nin alla medito resto con ni con meditu con ni dankon Saluton kai bonvenon al ia nova Zamenhof medito. Hodia mi reprenas la originalan verkaron kai mi volas legi kun vi hazardan el tiron. Hm. Hoia. Esenco kai estontezo la tractajo publikigita en iaro 1900 kai mi legos el la pagio 292. Dume, lingvo arta anstata o tiu ci tuta haoso, quiu postulas tuta in iaro in da pacienza laborado, dona salvi sole nur ses vorteto in i, as, is, os, us, u, quiu in vi povas perfecte ec posedi, en la dauro de queque da minutoi, cae quiu in vi iam neniam forgesos, cae neniam confusos. Vi cun mirego demandas, Kiel tio ci estas ebla? Do, jen la tubero en la afero. La tubero en la afero, facte, estas che la regulezzo de la esperanta morfologio, a parte rilate alla verba e finagioi, tiel mirigas rigas homoin, e la punto, gis la punto, che ili ne credas che tio povas funkcii. To che foje ni ai anta ujujoi estas tiel fortai che ni ne pretas forlasi ilin anta la presento de clara i factoi qui devas tutte nature faligi ilin. Che tio esas o homa conduto. Kai shainas al mi, che tio casas ofte, compreneble nur, en la caso de esperanta grammatico sed generale se ni ne devas forgesi tion kian kiam ni presentas la tutan aferon de esperanto kaj ne nur jen mia instigo kun mediti hodio Dankon pro via atento gis morgau kaj tia ciam antauen sen fine